namhlanje senza uq i-logo design le uyibonayo i-three option uh, it's episode 17 yabo if like uyithandile khona ilokho ufuna uyisebenzise between lawa u3 ungawadownloada from kuwebsayithi yethu www expero camino or ubuke ividiyo ephelele ku-youtube uzosesha vatinvec w-a-r-t-e-n w-e-j e usesha uzoyithola danki